Om Brahmane Dhani Soha Om Brahmane Dhani Soha Om Brahmane Soha Om Brahmane Soha Om Brahmane Soha Om Brahmane Soha Om Brahmane Soha Om Ha Ha Ha Utsamodi Soha Om oh, Ha Ha Ha Utsamodi Soha